मतलब हो जो शामिल करने जा रही वो है रंजीता रंजीता कहती है कि एक्चुअली के साथ अक्सर ऐसा होता है सोचते हैं हमेशा नहीं पर कभी कभी ऐसा हो है बाद में हमारा ये समझता है कहते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी से हम फिर भी कभी कभी ऐसा कर जानते सोचते मेन तो यही तो नहीं लगा हम हाँ, लोग लगा जरूर यही का निकल जा रहा है और ये एक ही पेपर छः सौ का और ये मतलब अस्सी का क्या है आठ से आप नंबर तीस एक सौ बीस नंबर अभी करके आए हैं और कम से कम पचास क्विंटल पाँच चार सौ दो सौ एक सौ बीस पाँच सौ बीस होगा हो जाएगा टॉपर्स में नहीं तो कम से कम आठ बुक में तो आ जाएंगे देखना क्या लिखा है रायबरेली सुल्तानपुर सामने किसी गाड़ी में लिखा है आ गया यही वाला सीधा आपका जा रहा है

आप कब निकल रहे हैं जाएंगे तो, तो घूमेंगे